uh naga berbuah sekarang ya <laughs> gue pikir beranak <laughs> eh kalau adek tuh sukanya apaan ya dia kalau nggak salah tuh suka koleksi tas ya nak hmm, tas oke ntar gue beliin tas aja kali ya emang berapaan tuh harganya kira-kira kalau nggak salah berapa nak 500-an. Iya, 500 sejuta gitulah. Iya, itu kalau <laughs> itu ya. Mas gituan sih tas-tasnya dia. Iya. Tapi ini nggak baik nih. Menurut Peng Shui nih ya, gue tuh nggak cocok untuk ngasih tas ke perempuan. Katanya bisa sial. Sial kenapa? Bisa kehilangan uang katanya. Makanan aja makanan. Makanan. Nah, Doyan ya dia makanannya. Makanan cocok tuh. Makanan apaan ya tapi ya? Uh, cheesecake. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. cheesecake. Eh, cheesecake. Buka, iya. Iya. Yeah. Makanan tadi namanya itu ya, berapaan tuh harganya? 200 ribu. Hmm, menurut Feng Shui juga nggak baik tuh makan makanan kayak begitu tuh. Kalau nggak cocok sama perut bisa bonjor. Pantesan nggak jajan di kantin. Mas sudah menikah? Sudah. Ya. Sudah punya anak, Mas? Sudah. Ya. Mas sayang dong sama anak sama istrinya? mereka adalah love of my life <laughs> kalau mas sayang sama istri beliin parfum mas saya ada parfum bagus asli dari Paris murah lagi ngomong-ngomong anaknya usia berapa mas 10 tahun kalau anak usia 10 tahun beliin mainannya yang mendidik mas boneka Barbie anak saya laki-laki mas oh kalau anak laki-laki boneka beruang, Mas. Anak saya nggak suka mainan boneka. Tapi bapaknya suka? Ini kok belum sampai-sampai ya? Kalau kecepatan segini bisa satu jam, Mas, sampainya. Mas, Mas. Mbak Esna, Mas Eno. Hmm. Nggak jalan. Lo nggak lihat apa kita lagi sibuk? Sibuk apa? Sibuk makan. Dada aja. Ada mau makan? Oh. Saya mau pesen. Kenapa? Opang lagi beliin makanan buat lo. Beliin makanan? Mm. Pempek hmm. Pempe paradit. Mm. mbak, hmm. mas. Ya udah ada nungguin aja deh pempe paradit. <laughs> ojek mbak? Enggak. Ah, bang ojek bang. Ah, banyak ya, kau? Wah, aku tuh ngojek juga. Ya emang apa salahnya kang ojek naik ojek? Ya enggak juga. Aku lihat semangat banget kok hari ini. <laughs> Biasa buat nyari dana segar. Hepeng untuk apa? Buat ini, apa namanya? Beli pempek bakal cewek gue. Eh, apa ya? Calon, calon. Calon <laughs> aku sama kau. Ah, ya seperti itulah laki-laki, ya kan? hmm. <laughs> Kok nggak direspon, Mas? Kita kan lagi sibuk, Dek. Tadi bukan udah pada makan siang ya? Hmm, jadi makan kue, sekarang makan siang. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang. Ibu-ibu yang cantik ini lagi pada santai ya? Iya. iya. Nah, nunggu siang-siang begini, pada kepanasan nggak tuh? Panas. Iya sih, panas. Nah kalau kepanasan saya bawa produknya nih biar nggak pada kepanasan. Produk apa? Ya? Kipas. Berapa nih harganya mas? Murah ibu cuma dua puluh ribu. Mas ada yang mahalan nggak? Biasanya produk yang murah itu cepet rusak ya, nggak awet. Tenang ibu, kalau ibu mau yang bagus, saya masih punya produk yang lain. Sebentar, ya. Mas, Coba mana? Mas, mana? tolong bawa ke sini ya tasnya. Bentar ya Bu. Bentar. Iya, iya. Eh Ibu, Bu. Yang lainnya nggak ada apa ya? yang lainnya lihat. Oh, boleh hmm. kan yang lain. Hmm. Gimana cara gunainnya Mas? Oh ini. Nggak tahu. Eh bang, iya. ini tempat bukanya sampai jam berapa? Ya? Masih lama mas, jam 9. Oh begitu. Yaudah, saya tinggal mas ya. Iya. Lu pasti masih pengen nyemil kan? Hmm. Campur deh. Campur deh. Oh, ada juga lapar. Kasian sih nak. Ada pesan makannya? Eh, dek, biar gua aja yang pesenin. Mau apa? Nasi uduk. Nasi uduk. Ya udah. nak campur kan? Hmm. Es campur. Oke. Okay. Jadi ada boleh. Eh. Iya. Oh, udah pesen, Mbak. Mbak, Mbak, ojek, Mbak. Oh, Abang ojek ya? Iya, mau kemana, Mbak? Ke Jalan Palembang sih, Bang. Waduh, jauh ya? Ya, kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa sih eh. cari ojeknya. Iya, iya, iya, nggak apa-apa. Cuman, uh, kalau misalnya bayar duluan boleh nggak? Ya nanti lah, bang, kalau udah nyampe tujuannya. Aduh, eh. Tapi gini mbak permasalahannya. Saya itu kan mau beli pempek. Hmm? Cuman kebetulan uangnya kurang. Ya terus? Jadi boleh mbak ya, bayar dulu ya. Please, boleh ya? Mbak tuh mbak, eh. Ya, boleh ya? Boleh deh. Ah. Ini mas. Makasih mbak ya. Iya. Sebentar, tunggu. Ya. Alhamdulillah baik benar ya. tuh Mbak. Bapak ini gimana sih? Saya ini bukan asisten Bapak, kok malah disuruh-suruh. Maaf Mas, maaf. Lagian waktu saya tuh terbuang habis nemen Bapak jualan. Ya udah nanti saya kasih tips 10 ribu ya untuk mengganti waktu Mas yang terbuang. Ini bukan masalah tips, Pak. Ya udah nanti tipsnya saya tambahin jadi 20 ribu, oke? Okay? Saya ini driver oke jack profesional. Tujuan saya itu mengantar penumpang sampai tujuan. Udah Pak, bukan untuk disuruh-suruh. <laughs> Terus, mau mas gimana? Saya minta parfum. <laughs> iya, iya. Nanti saya kasih. Hitung-hitung komisi bantuin jualan. Sama boneka beruang. Loh, Tadi katanya anak mas nggak suka boneka. Itu buat saya. <laughs>